असलकुम मैं सईद आप आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे ये दरअसल दुबई का वीडियो है दुबई जुमेरा बीच पे जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ रास्ता थोड़ा लंबा था कभी ए, मेट्रो से भी गए फिर ट्राम से भी गए हम लोग आप लोग देखिए और वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिए हाय जो अभी दुबई में है यहाँ पर अपना घूम रहे हैं जा रहे हैं अब नहाने के लिए जो मेरा बीच पे और सब बिल्डिंग है यहाँ दिखाते हैं हमारे भाई हमारे दोस्त शहीद भाई Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure, all I know Didn't know what hit me when we started I was shaking electric Trying to stay calm and collected On that summer afternoon We were shining Like a gem in the sunlight I don't know for sure, all I know feels like the sweetest breath of air Oh yeah, it's amazing अभी जुमेरा बीच पे हूँ मैं अभी मैं यहाँ दुबई के अंदर और यहाँ इन्जॉय करने के लिए आए हुए हैं सब मेरे दोस्त हैं यहाँ पर सचिन भाई और ये भाई दूसरे भी हैं अब्दुल कुद्दूस भाई हम यहाँ इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे अच्छे हैं इधर भी ये उधर सब शो करने के लिए जगह है इधर सब ये होटल्स हैं इधर सब आप देख सकते हो आराम से होटल्स हैं पीछे बिल्डिंग है आपके पीछे इधर ये पानी की लहरें आ रही हैं बार बार लहरें आती हैं पानी की और नहलाती हैं मैं भी नहा रहा था सोचा एक वीडियो बना लूँ आप सबको दिखाने के लिए अलहमदिल्ला पीछे बिल्डिंगें हैं देखो आप बड़े बड़े होटल हैं सब मॉल्स हैं ये हमारे भाई कुद्दूस हैं पीछे खड़े हैं कुद्दूस भाई हमारे हाँ इनका दुबई में बिजनेस है बहुत अच्छा पीछे होटल हैं ये सब और सईद भाई ये हैं हमारे वीडियो बनाने वाले इनका यूट्यूब का चैनल है वो लिंक भेजूँगा सबको सब्सक्राइब करना है इनका चैनल हाँ इनका चैनल सबको सब्सक्राइब करना है मैं लिंक भेजता हूँ फेसबुक पर same time how falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though.